nombre de todo lo que formado parte de Frutas y Labios, desde repartidores, mozos de almacén, oficinistas, todos. Y en el mío propio queremos desearos feliz Navidad y un próspero año 2022. Felices fiestas.